No Veda de hoje, vamos conhecer os líderes dos remanescentes dos Homens do Oeste, nobres da linhagem de Isildur que combatiam o mal nas sombras e protegiam os povos livres aguardando o momento de reerguer a antiga glória de Númenor.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 Sobre os Dunedain, vocês podem conferir a história completa lá no TT número 151. Uma atualização que eu posso acrescentar em relação àquele vídeo é quanto à tradução. Na primeira tradução brasileira, Rangers of the North foram traduzidos como Vagamundos. Na segunda tradução, nós tínhamos os Guardiões do Norte. Na tradução atual, o termo é Caminheiros do Norte. Aí cabe a cada leitor adotar o que preferir, mas sempre lembrando que o original é Rangers. Arvedui foi o último rei de Arthedain, e assim considerado também o último do Reino do Norte. Seu filho Aranarth assumiu a liderança do que restou dos Dúnedain em 1976 da Terceira Era, e assim foi o primeiro chefe. Em Sindarin, Aran é rei e Arth é nobre alto, portanto, nobre rei. Aranarth morreu com 168 anos, tendo sido chefe por 131 anos, o governo mais longo dos caminheiros. Arahael, filho de Aranarth, foi o segundo chefe dos Dúnedain. Ele foi criado em Valfenda, e a partir dele todos da linhagem também foram criados na casa de Elrond. Lá também foram guardadas as heranças de Isildur, sobre as quais nós falamos tudo lá no TT número 116. Ele governou por 65 anos, tendo morrido com 165. Seu nome contém os elementos Ara, rei, e Sael, mudado para Hael, que significa sábio, portanto, rei sábio. Aranuir assumiu como terceiro chefe após a morte do pai Arahael. Governou por 70 anos, tendo morrido com 163. Seu nome contém os elementos Aran, rei, e Uir, eternidade. Portanto, significaria algo como Rei Eterno. Aravir foi o quarto chefe. Seu nome provavelmente significa Joia Real. Morreu com 163 anos, tendo governado por 72. O quinto chefe e filho de Aravir foi Aragorn I. Como podemos ver, não há muito a ser dito sobre esses primeiros chefes, pois naquela época ainda vigorava a Paz Vigilante. Mesmo assim, seres malignos recomeçaram a invadir ou atacar Eriador em segredo. É dito que Aragorn I foi morto por lobos, que eram um perigo constante em Eriador. Aragorn morreu precocemente com 100 anos, tendo governado por apenas oito. Em seguida, assumiu seu filho Araglas como sexto chefe. Como o pai morreu prematuramente, Araglas teve o segundo maior governo dos chefes dos Dunedain, tendo governado por 128 anos. Ele morreu com 159. Seu nome significa algo como Júbilo Real, o sétimo chefe dos Dúnedain foi Arahad I. O início de seu governo coincidiu com o fim da Paz Vigilante, quando Sauron voltou para Dol Guldur com força aumentada. Logo depois foi formado o Conselho Branco, sobre o qual falamos tudo lá no TT número 76. Durante seu período, como se soube depois, os orcs haviam ocupado secretamente baluartes nas Montanhas Nevoentas, de modo a impedir todas as passagens para Eriador e se revelaram repentinamente. Foi naquela época, no ano de 2509, que Celebrian, esposa de Elrond, viajava para Lórien quando foi emboscada no Passo do Chifre Vermelho. Sua escolta se dispersou devido ao ataque súbito dos orcs. Ela foi presa e levada para longe. Celebrian sofreu tormentos e um ferimento envenenado, até ser resgatada por seus filhos Eladan e Eurohir. Arahad I morreu com 158 anos, tendo governado por 68. Aragost foi o oitavo chefe dos Dunedain. Seu nome pode significar Terror Real. Nesse caso, seria o um indicativo do pavor que ele provocava nos inimigos. Na época dele, as forças de Sauron estavam concentradas contra Gondor e Rovanion, os Eothiod foram para o sul para ajudar os Gondorianos, e assim foi fundado Rohan. Também naquela época, Sméagol se aposta do Um Anel e vai para as Montanhas Nevoentas, que já estavam ocupadas por orcs. Aragost viveu por 157 anos, tendo governado por 65. Aravorn foi o nono chefe dos Dúnedain. Seu nome em Sindarin é difícil de interpretar. Possivelmente significa Senhor Negro, Aparentemente, sua época em Eriador foi calma, mas o rei Dain I foi morto e Thor liderou seu povo de volta para a Montanha Solitária. Rohan também recebeu diversos ataques. Aravorn morreu com 157 anos, tendo governado por 66. O décimo chefe dos Dúnedain foi Arahad II. Em seu período, os hobbits floresceram sob a proteção dos Caminheiros do Norte. Tobold Hornblower, corneteiro, plantou erva de fumo pela primeira vez na Quarta Sul. Isengrim Tuk começou a construir grandes esmios. Arahad II viveu por 156 anos, tendo governado por 65. Arasuilo foi o 11º chefe. Em seu tempo, os orcs se multiplicaram novamente nas Montanhas Nevoentas e começaram a assolar as terras. Foram combatidos pelos Dúnedain e os Filhos de Elrond. Foi quando um enorme bando conseguiu avançar e alcançar o Condado, tendo sido expulso por Bandobrastuk. Para saber mais sobre isso, confira o TT número 180 sobre o Ratouro Tuque. Também na época de Arasuil começou um inverno longo. Muitas vidas foram perdidas, e Gandalf vai em auxílio do povo do Condado. Arasuil viveu por 156 anos, tendo governado por 65. Seu filho Arathorn I se tornou o 12º chefe dos Dunedain. Seu nome significa Senhor Águia, ou Águia Real. Viveu por 152 anos, tendo governado por 64. Sabe-se apenas que ele morreu violentamente, pois ao lado de seu nome nos escritos está uma pequena adaga. O livro não especifica como foi isso, mas é bem provável que ele tenha sido morto por orcs, já que desde os tempos de seu pai eles vinham se multiplicando. O 13º chefe foi Argonoi. Seu nome em Sindarin significa Rei Valoroso. No final de seu tempo, em 2911 da Terceira Era, começou o Fero Inverno. O Baranduin e outros rios congelaram e os lobos brancos invadiram Eriador vindos do norte. Já no ano seguinte, grandes enchentes aconteceram em Enedwaith, levando Tharbad às ruínas, como nós falamos lá no TT número 393, que é sobre essa cidade. Argonui morreu nesse ano, com 155, tendo governado por 64. Seguiu-se Arador como 14º chefe dos Dúnedain. Avô de Aragorn da Companhia do Anel foi apanhado por Trolls das Colinas nos Morros Frios, ao norte de Valfenda, e foi morto. Ele tinha então 110 anos e governou apenas por 18. Seu nome significa Senhor Real. O 15º chefe dos Dúnedain, Arathorn II, casou-se com Gilraen, filha de Dirhael. Este se opunha ao casamento, pois pressentia que Arathorn não viveria muito. Mas Ivorwen, mãe de Gilraen, conseguia enxergar o futuro e disse, tanto mais necessária a pressa. Os dias escurecem antes da tempestade e grandes coisas estão por vir. Se esses dois se casarem agora, poderá nascer esperança para nosso povo, mas se demorarem, ela não chegará enquanto durar esta era. No ano seguinte ao casamento, Arador foi morto pelos Trolls e Arathorn se tornou o chefe. Um ano depois, Gilrain deu à luz a Aragorn. Quando Aragorn tinha apenas dois anos, Arathorn saiu em cavalgada com os filhos de Elrond para caçar orcs, e foi morto por uma flechada órquica no olho. Tinha apenas 60 anos de idade, após governar por três anos somente. Num texto dos anos 50, Tolkien deu a Arathorn o significado de Rei Inabalável. Porém, numa carta de 1972, ele disse que Arathorn teria o significado de Rei Águia. Em 2933 da Terceira Era, Aragorn II assumiu como chefe dos Dúnedain, posição que ocupou até 3019, portanto por 86 anos. Como herdeiro de Isildur, foi coroado Alto Rei do Reino Reunificado de Arnor e Gondor. Mas para saber a história completa dele, tem uma playlist só sobre Aragorn aqui no canal. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de conferir lá para ver todos os detalhes de todas as fases da vida de Aragorn. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos todos os 16 chefes dos Dunedain e os principais fatos relacionados a cada um deles. Hoje eu evitei ficar colocando muitas datas, porque senão metade do vídeo seria para falar quando nasceu, morreu, governou cada um daqueles 16 chefes dos Dunedain. Mas é importante destacar que o tempo de vida dos chefes dos Dunedain não decaiu tanto quanto os dos Gondorianos, e as vidas deles foram mais longas do que a da maioria das pessoas. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra em nossos links lá na amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo.